Here we go for today's sofa plate. Fantastic sofa plates, succulent sofa from Italy, in particular Campania Naples. Sofulla Fulla was observed carefully at the small mm, sofa plate, um, above soup sofa plate. Then uh, you make the UFO blade, the two UFO blades fly. Now perform the magical musical moment with uh, the cutler. And finally remove the small UFO plate from the um, soup of a plate. Today soup for plate is pasta with potatoes. Mm, I don't like it. Yes, uh, pasta with um, uh, potatoes. I don't like, me la mangio per mangiarmela. Però penso sempre agli africani o comunque a quella gente che non può mangiare nulla. Eh, insomma, mm, comunque eh, lo si mangia lo stesso il piatto. E da questo punto di vista però non mi piace in generale. Eh, piacciono più le patate normali, ovviamente eh, fritte, insomma le patate in forma normale al forno, eccetera, soprattutto fritte, in modo particolare. Cui si fanno qui Ah, è però questo, quindi dire, spero a qualcun altro piaccia, no? piaccia questo piatto, a me non piace, ripeto, uh, ah, ah, so I hope you enjoy the plate, ah, no? don't know, uh, and also the video, as questo. have a great day again.